Tak, ja urodziłem się goły, a potem byłem mały Jadę na dupie, bo jestem wesoły Niestety nie mam wciąż jaj ani pały Kiedyś byłem biały, potem koloru smoły